asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu kusoo dhawaada dhamaana kheyrta markastoo joogtaanba eh, dayax t v eh, marka ugu horeysa fadla waxaan idinka codsanaya subscribe saataan dayax t v share comment iyo wixii aad awoodaan marka maanta waxaan fiiranayaa sha haddii la yidhaaho ma eh, biology oo mawduucan waa biology qaybta chromosomeska qaybta chromosomeska waxay ka mid tahay qaybta geneticska ama genetic qaabka u marka qaybtaas waxay qaabilsan tahay shay dee aaminsan yihiin iyow waxaa jira labada labkiiyo dhidigu markay ma garanaysa ay falgal sameeyaan in ay ugu yaraan midna ma garanaysa x chromosomes kalna x y chromosomes marka x y chromosomesku waxa weyaan ma garanaysa meel se u yaqaanaa amba labsaa u taqaanaa labadasaaba ugu ma inagu saynu dhanaanala x x chromoscomesna waa dhidig waa markaa ma garanaysaa waxyaabaha lagu baadha ama ma garanaysaa dadka ku takhasusay biology ama loo yaqaano waxa weeyaan qaybtaasi ma garanaysa qaabilsan tahay marka maanta waxaa u sharaxaya qaybtan e chromosomeska dad daawadayaasha kamid ah ma garanaysa e baa ila soo wadaagay ideahan ama ma garanaysaa fikradan oo igu yiri fadlan waxaa rabaa ma garanaysaa maadada biologyga inaad waxoogaa qaybta chromosomeska waxoogaa iga yartaa taabato marka anna waxaan shiri oh, waqti waad haysaa ma garanaysaa waxoogaa iska yardu soo gel youtube wax dhow malaha ma garanaysaa kolley waxaan meesha usoo taaganahay waa inaan caawiyo dadka walaalahaya inta caawimaadka iga baahan ee anfacayso inkasta oon filayo ma garanaysaa ina dadka dhan wada caawinayso haddii la iswada caawiyo oo qofba wuxuu magaranaysaa isleeyahay waad garanka waad taqaanaa uga faa'iideey magaranaysaa bulshadaada haddaynu wax iskaga wada faa'iideyno horumar baynu gaaraynaa magaranaysa haddaynu iswada gacan qabno horumar baynu gaaraynaa mar walba haddaynu istaagarno horumar baynu gaarnaa markaa nin kastaba waxaad ku wanaagsantahay ama taalantaa leh waxaanu kula talila inaad la wadaagtaan walaalihiin oo aad uga faa'iidaysaan haddana aan ugu gudagalno mawduuceen chromosomes cromosomska markuu horeysaan kuu sheego cromosomska wuxuu ka samaysaya ama uu magaranaysaa ka kooban yahay d n a wax la yidhaaho iyo protein labadaas oo ku jira unugyada jirkeenna oo magaranaysa cromosomska wuxuuna ku samaysan yahay wuxuuna ku jiraa meel haddiiba aad aragtay kole waa taqaanaa magaranaysaa animal cell iyo waxaa la magaranaysaa human cells wax la yidhaho karn cellka magaranaysaa animal cellska ayuu magaranaysaa buu ka falgalaa animal seelka ma garanaysa ama xayawaanka karni ma garanaysa ay leeyihiin qayb ka mid ah buu isna ma garanaysaa ka falgalaa chromosomes oo qaybtaas ku dhex samaysan marka waxaan chromosomes wuxuu ka samaysan yahay maxay protein iyo e d n a d n a-ga haddaa taqaano lagu baraa qofka dembiga gala qofka falgeysta ad waxyaabaha noocaasa ma garanaysaa kolku dee inkastoon inagu lahaynba ilmo muran gala ama wax noocaas ma garanaysa hadee diin leh laakiin sida gaalada kale kolkuu ilmo muran ka galo ama wax noocaas waa lagu xaqiijiyaa ama lacalla waxaa dhici karta inuu aabuhu dafiro uu yidhaaho cunugan ma dhalin dnaga laga qaadaya waa la ogaanaya qaybtaasoo dhan waxaa ma garanaysaa waxay ka samaysan tahay qaybta cromdomiska la yidhaho marka qaybtaasaa wada dhisan ma garanaysaa intan wax cromatin baa laisku yidhaha cromatin chromosomiska ma garanaysaa waa cromatin kan oo isku tegteg chromatid isku tegtegay baa chromosomes ka sameey qaybtan dhexe waxaa la dhahaa centrom saada idinka muuqataanba waayo dee anoo ma garanaysa wax shaqo sharaxay waxna ma kala ma garanaysa ma kala habeyn karo sababtaas ayaan usoo socotay oo aan rabo inaan ma garanaysa sharaxo qaybta centromer baa la dhahaa ma garanaysa ma qaybta centerka markaa waxaa guddigiisa waxaa la isku dhaha chromosomes cromosomeskana sii kala qaybsamo oo usoo kala ma garanaysaa noqda kolku laba u qaybsamo ama replication wax la yidhahdo replication wax la ama uu tarmo wuxuu sameynayaa ma garanaysaa homologous chromosomes wax la yidhahdo homologous chromosomesku waa labadan saa aragtaanba minacasaan baan ku sawiray midna waa midow kana waa casan kana waa madow replication waxa ladhaha sii samaynayaan labadana ma garanaysaa sii qaybsamaya kana labadana sii qaybsamaya igna oo sii samaynaya laba kale isu biraadam kugu taa labada sii samaynaya markii labadaas ay qaybsamaan waxaa la yidhahdaa replication labadii baanu haddana ma garanaysaay waakan waxay sameeyeen ma garanaysaay hoos wax mitosis la yidhaahi oo ma garanaysa proceska dhamaystira haddii ilaahayba waxii xajira anafeer matafeer iyo wax laydhaho ma garanaysa isagoo dhamaystiran aa soo gelin doonaa sababtoo ah chromosomska keliya haddaan sharaxoon kaga baxo waxaa dhici karta inuu qofku ma garanaysa waxoogaa yidhaha yaa see wax socdaan halkii wax ka socdaan laakiin qaybta mitosiska insha allah videogan video kuxiga isagoo dhamaystiran baan soo gelin doonaa macnaha halku kasoo bilowda anafeerka mataferka iyo ma garanaysa telefeerkaba isagoo ah baan soo gelin doonaa marka kani kolkuu qaybsamo waa kan centron baa la yidhaha ma certification replication bay sameyn wuu sii qaybsama wuu sii fara badanaya kabacdi labadan ayaa iskugu imaanaya ma garanaysa ama iskaga xirmaya meesha la yidhaaho centromarka oo ma garanaysa aan halkan hore kusoo sheegay centromarka markuu iskaga uu ku xidhmo waxaa la yidhaha homologous chromosomes ama waxaa loo yaqaanaa sister chromosome oo sida ma garanaysa dadka mataanahada oo kale baa la yidhaahaa marka qaybtan iyagna waxaa ku jira ma garanaysaay unugyo kale oo fara badan oo ma garanaysaay hormons ma garanaysaay organ wax la yidhaaha iyo wax noocaasa oo macnaha qofku inuu dhidig yahay iyo inuu lab yahay ma garanaysaay wax noocaasa ma garanaysaay ka shaqeeya haddii uu dhidig yahay hadduu lab yahay iyo wax noocaas mid ka shaqeeya marka saan hore idinku sheegayba x x chromosomes x ypsilonka x y chromosomes iyo magaranaysa x x chromosomes ana waxa ma garanaysa waa lab kana waa dt saas baa loo kala saaraa macnaa ma garanaysaa labka iyo didka marka insha allah isagoo dhamaystiran ma soo gelin doonaa fadlan waxaan kaa codsanaya ma garanaysaa subscribe inaad i isarto share inaad siiso asxaabtaada kale aada la wadaagto aanad baad ugu mahadsantihiin ma garanaysaa sida walaalkeed nala soo wadaagay cabdi xaajina ugu qorantaan filaya ma garanaysaa qofkii saaxiibkeenay ila soo wadaagay inaan magaranaysa cromosomska oon magaranaysa wax laga sharaxo waxaan filayaa caddi xeeshabaadna magaranaysa haddaad daabato ama aad aragto videoga inay waxoogaa ma magaranaysaay ku yar faahfaahsanaatay amaad aad magaranaysa waxoogaa fahantay haddii aad fahmi weydana waad iisoo sheegi kartaa waan soo duubaya magaranaysa dhibig maa mar kasti mar kasta oon waqti helo <coughs> raalliha markaa insha allah haddii ilahay dhaa magaranaysaay subscribeta liketa sharetiya ma garanaysaa ay wax kastaba san ku wada hadalla weeyaan marka video videoga xig intaanu ku wada kulmi doono waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu meel kastoo joogtiinba